dar um Bora, soco na televisão agora. Localização protegida. Eu pensei no falar eu então, fiquei 6 segundos dentro do bagulho. Ataque de dispersão aliado iminente. Ah, caralho. ali? Uhum. Não sabe como ganha. Dez segundos. Vai para a partida. Caralho. tá com a porra vai aqui, vai aqui, vai mano. Ai, mano. Mano, eu vou camperar pra tentar goldar esse MP5 Não, mas não é camperar Vante inimigo acima! Parar... Tá com a zona de conflito. contestada. Zona de conflito contestada. Prepare para a partida. Localização protegida. rapaziada. Do sorriso ao choro, traficante conhecido como Mata Rindo. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Vá até a zona de conflito, vá! Retornando para a zona de conflito assegurada. A gente está na metade do caminho. Continuem lutando. Forte amigo Ah, todo mundo encosta ali, mas tem um. Tiro errado. Atado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Essa é merece. é. Tem quatro. tomou a zona de conflito. Vá até a conflito. É Localização protegida. legal. Zona de conflito. Bora, Leon. É Já é tudo. Assim. Ah, muito Tá travando? Tá. Localização protegida. Caralho, ele fugiu de mim. Bora Tá na mão. da zona de conflito. O inimigo tomou a zona de... Ataque de dispersão inimigo iminente. Segura! Nossa, agora eu tô perdendo. conflito tirado. O inimigo tomou a zona de conflito. Zona de conflito contestado. preparem para partir. Banque amigo online. более никто молод.